savol bir kishi vafot etsa va uning qazo namozlari bo'lsayu ularga fidyasini berishni vasiyat qilmagan bo'lsa ham farzandlari fidyasini bersa bo'ladimi 15 million merosi qolgan ekan farzandlari bizga meroslari kerak emas hammasini fidya qilib beramiz deyapti alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah meros masalasi e, bu judayam muhim masala shuning uchun hozirgi aytilgan savoldagi e, savoldagi mazmun shuki bir odam vafot etib farzandlariga vasiyat qilmasa ham ular o'zlariga qolgan merosdan otasini yoki onasini vafot etgan kishini fidyasini berish masalasi fidyani agar bir odam vafot etib qazo bo'lgan namozlari bo'lsa yoki ro'zalari bo'lsa vafot etuvchi kishi vafot etmasidan oldin merosxo'rlariga vasiyat qilib mana shu mani molimdan qazo bo'lgan namozlarimga fidya to'lagin deb vasiyat qilsa bunda vasiyati umumiy qoldirgan molining uchdan biriga o'tadi xolos albatta vafot etgan odamni birinchi navbatda kumush ishlariga uni qoldirgan pulidan ishlatiladi ikkinchi navbatda agar ko'chadan boshqa odamlardan qarzi bo'lsa qarzi to'lanadi merosdan ana undan keyin qolgan qancha qism qolsa shu qolgan qismni uchga bo'ladi uchga bo'lgan qismni bir bo'lagini aytilgan e, vasiyatga ishlatishi mumkin bo'ladi xolos undan ko'piga mumkin emas endi vasiyat qilmagan bo'lsayu merosxo'rlar o'zlari e, o'z e, hisoblaridan yoki o'zlariga qolgan merosdan vafot etgan kishini fidyasini bersa bu fazil bo'ladi yaxshilik bo'ladi o'tgan odamga vafot etgan odamga qilingan eng yaxshi sadaqotlardan biri hisoblanadi durul muxtorda imom hasfaki shuni keltirib hozir aytgan mazmunni bayon qilib aytib o'tganlar demak e, bu masalani bilib oldik endi e, shu e, fidyani kimga beradi fidyani birinchi navbatda inson o'zini atrofidagi muhtoj kambag'al beva bechoraga beradi ya'ni kim zakot olishga haqqi bo'lsa zakot olish huquqi bo'lsa o'sha odamga fidya bersa bo'ladi ya'ni faqir va miskin muhtoj odamga fidya bersa bo'ladi fidyani iloji boricha o'zining eng yaqinlaridan boshlashlikni ulamolar e, tavsiya qilganlar masalan fatovoi hindiyada inson e, zakotini fidyasini sadaqa fitrini beradigan bo'lsa avvalo o'zini aka ukasi opa singillaridan boshlaydi ulardan keyin e, o'sha aka uka opa singillarning farzandlari bo'lsa agar ular bo'lmasa farzandlariga beriladi ulardan keyin amaki ammalar tog'alar xolalar va hokazo shundan keyin ketaveradi deb fatovoi hindiyada aytilgan mana shu tartibda berilsa yaxshi bo'ladi allohu alam